Okey, bismillah. Assalamualaikum. So hari ni um, kita akan buat jus. Um, jus uh, buah putih, halia, lemon, uh, apple cider vinegar dan juga madu. Um, Okey, dia punya cara dia uh, basically untuk setiap bahan ni kita akan buat satu bahagian lah jus dia kita kena kita kena extract jus dia satu bahagian jadi kita kita dapat sini kita ada empat ah, apa ni empat bahagian <clears throat> ni pertama ni garlic ini hadia lemon apa saja vinegar dan juga madu madu ni kemudian okey so antara empat perkara ni uh, ataupun empat yang kita dia ni uh, kita akan buat sama bahagian daripada segi volume dia So ada jus lah, ada apa ni ada ada empat bahagian jus. Ada jus garlic, ada jus halia, jus apa ni uh, lemon dan juga jus apa saya ada Semua bahagian sama. Dan bila kita apa ni panaskan nanti, kita akan biarkan dia sehingga dia kurang kepada tiga bahagian. So tak kira lah banyak mana bahagian tu 200 ml ke 100 ke sebagainya. Dan hari ini kita akan cuba untuk aim sebanyak 200 ml bagi setiap uh, bahan. <clears throat> Okey, dan akhir sekali bila semua dah siap, uh, madu tu uh, dia tiga apa ni uh, kalau kalau ini 1200 maka madu tu a uh, tiga kali iaitu uh, 600 ml yang perlu ditambahkan kepada apa ni kepada hasilnya nanti. Okey, so ni dia punya bahan dia. Perkakas dia ini. So benda apa? Uh, ini juicer dia murah je kerana BC. Ha, ini apa benda ni um, periuk dia untuk kita apa untuk kita masak nanti. Ha, ini senduk dia, ini bekas untuk kita letak kemudian. Okey, semuanya non metric. Okey. So, saya kita cuba akan apa kita cuba untuk uh, dapatkan jus uh, garlic dulu banyak eh. So pasal dia dia kering. So apa ni untuk dapat 200 ml pun kita perlu banyak gali. Biasanya dalam lebih kurang ah, uh, 20 biji labu lah galik ni. Dulu saya try buat ah, tujuh tapi tak cukup. So nak save biar banyak tak apa. Okey, kita cuba. <coughs> Okey, sambungan. <coughs> so itu hasil um, jus daripada buah putih ada jus eh walaupun kering so kalau kita pakai apa ni pakai juicer tu dia ada keluar jus dia so dapat um, uh, ni lebih daripada 200 ml lah ni jadi kita cuma eh, apa kita cuma nak 200 je actually apa yang saya pakai tadi pun terlebih sebenarnya masih lagi banyak apa yang lebih tak apalah simpan untuk masak Okay, so ni hasil uh, still jus bawang putih so ini kita akan letak dalam periuk tu ok lupa nak cakap tadi uh, <clears throat> jus ni memang jus pure bawang putih eh? tak ada campur apa-apa air so kita tak perlu tapis lah pasal apa pasal kita punya juicer ni tadi dia dah uh, dia dah yellow dia tu ni dia asingkan air dengan, dengan apa dengan, dengan dia hampas dia so itu cuma dia punya jus dia saja tu tak perlu tak, apa, tak perlu tambah apa-apa air. So sekarang kita akan apa ni um, extract pula jus daripada halia. Okey, itu jus halia pula. 200 ml juga. <clears throat> so kita akan masukkan dalam um, periuk tadi. Okey, sekarang lemon pula. Okey, so itu dah siap dah lemon campur ginger campur dengan garlic. Okey. So ni 3 cup lah ni, eh 3 3 bahagian. So kita lebih kurang uh, ingat level tu pasal nanti kita tambah uh, episode manager jadi empat bahagian dan kita akan uh, panaskan sampai dia kurang kepada tiga bahagian balik so lebih kurang lah bagas tu ok tiga bahagian alright so ini apa ni episode Avenger saya biasa pakai brackets uh, brand ni bawah tu kalau nampak lah dia punya keladak tu nama dia mother motherville katanya orang kata lah okey so benda tu yang kata bagus so, kita pencet sikit untuk kita ambil penalah tu <clears throat> dan kita akan tambahkan tiga bahagian so tadi kita telah, telah pun buat untuk 200 ml satu bahagian so kita akan tambahkan apa ni bread ni juga sebanyak 300 ml sorry 200 ml Okey. So ni ada tanda tu. Dia cepat mendak dan guncang balik. Okey, yang kita campurkan. Okey. So that is your empat bahagian ataupun empat volume. <coughs> Alright. So next kita akan panaskan dia. Nak ke dapur jap. Okey. So dah atas api. <coughs> api itu very small eh. Yang paling kecil sekali. Okey. Tu api minta-minta cukup lah guys alright so kita akan biar dia uh, simmer lebih kurang uh, ini dalam 800 ml total so kita akan biar dia lebih kurang dalam antara 40 minit sampai sejam ok so, bolehlah buat apa-apa semayang sekejap Okay, so dia tengah simmering tu nampak macam dah cukup dah ni kot ok so ini pun dah lebih kurang 45 minit so apa kata kita offkan api dia ok so lepas tu kita biarkan sejuk <coughs> sebelum kita letakkan madu alright so kita biarkan sejuk dulu so last step um, semua sejuk so ini 400 ml uh, madu nanti kita akan buat 600 ml lah pasal tadi apa ni kita buat 200 ml so madu is 3 parts of it <clears throat> okay, so ni botolnya ni botol kaca uh, calung untuk kita masukkan nanti alright so kita masukkan madu ni ke dalam uh, jus tadi yang telah pun sejuk <clears throat> Okay. So itu rupa dia setelah aku ni gaun dia digelap gelap sikit. <clears throat> Alright. Banyak tu. Okay. Okay, so siap lah tu. Um, lepas ni kita boleh simpan dan sejukkan dia letak dalam icebox. Okay. So cara minum dia lepas uh, tiap-tiap pagi celik mata je tu minum itu yang first kali buat <clears throat> banyak mana ni sudu ni okay. sudu so biasa ni lah sudu sop ni so satu sudu ni alright so selamat mencuba